Mientras Maduro dice paz, a mi hermana, una mujer guardia nacional, le cae a coñazos. No hay justificación para tal atropello. No la hay. Hagamos eco de lo que está pasando en Venezuela.